अगर हम राम को किताबों में पढ़ाते हैं तो इसमें गुना क्या है सलमान खान को पढ़ाएं क्या शाहरुख खान को पढ़ाएं क्या अक्षय कुमार को पढ़ाएं क्या नहीं तो राम को पढ़ाएं क्या की जवानी पढ़ाएं क्या राम को पढ़ाना चाहते हैं तो सर आप मोहम्मद को क्यों नहीं पढ़ाना चाहते मैंने तो मैंने एनसीईआरटी e की किताबों को बदलने की कोशिश करी एंशियंट इंडिया में कोई कास्ट सिस्टम नहीं थे तो मुसलमानों ने आके कर दी मुसलमान कितने खराब हैं उनके क्या करते हैं जहाँ जाते हैं वहाँ खून की नदियाँ बहती हैं और वो दूसरों के धर्म के जो मंदिर को डिस्ट्रॉय करते हैं माँ बेटियों को अपमान करते हैं रामानुजन की किताब हाँ। आर्टिकल बड़ा फेमस है 300 रामायण ये उन्होंने निकलवा दिया दिल्ली यूनिवर्सिटी के टेक्स्ट से द्वारा और उसका असली नाम है Vishnu Stambh R S S और बीजेपी का पहला प्रयास नहीं है टेक्स्ट बुक्स का सैफ्रनाइजेशन करने का तो ये जो पॉलिटिक्स है एजुकेशन के ऊपर ये बीजेपी और आर एस एस पहले से करते आए हैं और वो पूरी जो हमारी शिक्षा पद्धति है उसको इस left versus right Hindu versus Muslim इस आइडियोलॉजिकल बैटल में पहुंचाना चाहिए शिक्षा में भी भगवाकरण होगा देश में भी भगवाकरण होगा जो अच्छा होगा वो होगा देश के लिए ये अच्छा है तो वो जरूर होगा चाहे भगवाकरण हो चाहे संघवाद भी तो देश के शिक्षा मंत्री को ये कहने में गौरव होना चाहिए कि हाँ हम भगवाकरण करना चाहते हैं भगवान इस देश की पहचान है नमस्कार आज बात करेंगे शिक्षा के भगवाकरण पर भगवाकरण दक्षिणपंथी नीतियों की शुरुआत की एक प्रक्रिया है जो भारतीय इतिहास में हिंदू योगदान को महिमा मंडित करते हुए स्कूल की पाठ पुस्तकों पर हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडे को लागू करती है तो लेकिन रामायण महाभारत को आप एक आदर्श बनाकर बच्चों के सामने इस तरीके से पेश करें कि महाभारत में स्टेम सेल रिसर्च हुआ था और रामायण में पुष्पक विमान था हमारा इतिहास इतना गौरवशाली है क्या आज हम इतिहास को इस तरीके से तोड़ मोड़ कर पेश नहीं कर रहे जिसे एक तथाकथित तौर पर हिंदू एजेंडा आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है अगर हम राम को किताबों में पढ़ाते हैं तो इसमें गुनाह क्या है सलमान खान को पढ़ाएं क्या शाहरुख खान को पढ़ाएं क्या अक्षय कुमार को पढ़ाएं क्या तो अजय तो देवगन को पढ़ाएं क्या शीला की जवानी पढ़ाएं क्या राम को पढ़ाइए लेकिन पुष्पक विमान को पढ़ाएंगे क्या क्या है आप राम को पढ़ाना चाहते हैं तो फिर आप मोहम्मद को क्यों नहीं पढ़ाना चाहते मैंने तो पढ़ाने वाले हैं नहीं मैं मना नहीं भाजपा को पाठ पुस्तकें बदलने में परेशानी हुई क्योंकि कई राज्यों में भाजपा सत्ता में नहीं थी उन्होंने भगवाकरण के प्रयासों को अवरुद्ध कर दिया जिन राज्यों में स्थानीय सरकार पर भाजपा का नियंत्रण था वहां हिंदू राष्ट्रवादी आख्यान के पक्ष में पाठ पुस्तकों को बड़े पैमाने पर बदल दिया गया था इन परिवर्तनों में पूरे भारतीय इतिहास में जाति आधारित बहिष्करण और हिंसा का बहिष्कार और मुस्लिम द्वारा किए गए भारतीय समाज में योगदान का बहिष्कार भी शामिल था अगर वो हिस्ट्री है तो हिस्ट्री होनी चाहिए उसमें धर्म उसमें कहाँ से आता है ये तो मुझे समझ नहीं आई वैल्यूज़ अच्छे वैल्यूज़ होने चाहिए ये तो कोई डिस्प्यूट करता ही नहीं है क्यों ना हो परंतु दीनानाथ बत्रा जी का ये पहला इंटरवेंशन नहीं है ये पहले भी कर चुके हैं जब पिछली बार बीजेपी की सरकार थी 2000 में 2000 2001 में उन्होंने एन e की किताबों को बदलने की कोशिश करी उनसे पैसेजेस डिलीट कराए ये कह के कि हमारी एंशंट इंडिया की ग्लोरी को खराब कहती हैं कास्ट सिस्टम के बारे में क्यों बात करते हो एंशेंट इन इंडिया में कोई कास्ट सिस्टम नहीं था ये तो मुसलमानों ने आके कर दी इस किस्म की बातें जब गुजरात में जब ये सवाल उठा कि भाई ये महात्मा गांधी के देश में गोधरा जैसे इंसिडेंट कैसे हो गए हुँ? इस तरह की वायलेंस वगैरह कैसे हो गई तो ये काफ़ी एक्टिविस्ट और सोशल साइंटिस्ट ने यह कहा कि गुजरात के जो स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाता जा रहा है कई सालों से दसियों साल से आरएसएस की स्कूलों में विद्या भारती जिसके दीनानाथ बत्रा जी लीडर हैं उनके स्कूलों में बच्चों में बच्चों को पढ़ाया जाता है मैं आपको कोट करके बता सकता हूँ कि भी मुसलमान कितने ख़राब हैं उनके क्या करते हैं जहाँ जाते हैं वहाँ खून की नदियाँ बहती हैं और वो दूसरों के धर्म के जो मंदिर को डिस्ट्रॉय करते हैं माँ बेटियों को अपमान करते हैं रामानुजम की किताब हाँ। आर्टिकल बड़ा फेमस है थ्री हंड्रेड रामायण ये उन्होंने निकलवा दिया दिल्ली यूनिवर्सिटी के टेक्स्ट से कांग्रेस ने 1961 में सरकार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एन की स्थापना की कि सभी भारतीय नागरिकों को एक एकीकृत भारतीय इतिहास शिक्षा प्राप्त हो एन ने अपने पाठ्यक्रम में भारतीय इतिहास को धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण से देखने का लक्ष्य रखा जिससे कई दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी नाराज हो गए कुछ दिन पहले एनसीईआरटी ने एक प्रक्रिया शुरू करी थी कि किताबों को अपनी टेक्स्ट बुक्स को रिव्यू करना चाहती है और उन्होंने देश भर से लोगों से इस संदर्भ में कमेंट्स मांगे हैं और जो दीनानाथ बत्रा जी की संस्था ने और दीनानाथ बत्रा जी आर के एक विचारक रहे हैं उनकी संस्था ने जो कमेंट्स दिए हैं वो हमें आर और बीजेपी के मॉडल ऑफ एजुकेशन के बारे में कुछ बताता है वो चाहते हैं कि उर्दू के शब्द हटा दिए जाएं अरबिक के शब्द हटा दिए जाएं वो चाहते हैं कि पाश की एक कविता है उसको हटा दिया जाए मिर्ज़ा गालिब का एक कपलेट है उसको हटा दिया जाए एम एफ हुसैन की ऑटोबायोग्राफी का एक्सट्रैक्ट है उसको हटा दिया जाए सातवीं कक्षा की हिस्ट्री की किताब में लिखा है कि अकबर ने सुलह कुल एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की जो कहता है कि भगवान की नज़रों में सब धर्म एक समान हैं वो ये वाक्य हटाना चाहते हैं कि अकबर ने ऐसा कुछ शुरुआत की जिससे जिससे अकबर ये मानते थे कि सारे धर्म एक समान है जो महिलाओं के बारे में जो इनक्वालिटी की बात करते हैं जो हमारे समाज में रहे हैं उसको वो हटवाना चाहते हैं ये आरएसएस और बीजेपी का पहला प्रयास नहीं है टेक्स्ट बुक्स का सैफ्रनाइजेशन करने का इसी तरह से 1998 में जब Murli Manohar Joshi H R minister थे एनडीए की पहली सरकार में तब एक नई series of text books introduce की गई थी एनसीईआरटी e द्वारा उसमें से भी मैं आपको कुछ एक्सट्रैक्ट देना चाहूँगी कि आपको पता चले कि ये कोई दीनानाथ बत्रा की संस्था का एक वन टाइम ओपिनियन नहीं है कुतुब मीनार वास्तव में बनाया गया था समुद्र गुप्त द्वारा और उसका असली नाम है विष्णु स्तंभ तो ये जो पॉलिटिक्स है एजुकेशन के ऊपर ये बीजेपी और आरएसएस पहले से करते आए हैं और वो हमारी शिक्षा पद्धति है उसको इस left versus right Hindu versus Muslim इस आइडियोलॉजिकल बैटल में पहुंचाना चाहते हैं अप्रैल उन्नीस में पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों और पाठ्यपुस्तकों के प्रकाशकों को निर्देश जारी किया था कि मुस्लिम शासकों और आक्रमणकारियों द्वारा मंदिरों के विनाश का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए और इस्लाम में जबरन धर्मांतरण के उल्लेख को अनदेखा करने और हटाने के लिए कहा गया था 2002 में भाजपा ने एक नए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे के अनुसार एन पाठ्यपुस्तकों को बदलने का प्रयास किया मार्क्सवादी इतिहासकारों ने स्कूली पाठ्यपुस्तकों में हिंदू सांस्कृतिक मानदंडों विचारों और ऐतिहासिक व्यक्तियों के प्रोफाइल को कथित रूप से ऊपर उठाकर शिक्षा के भगवाकरण का दावा करते हुए नए पाठ्यक्रम पर आपत्ति जताई थी हमारे पत्रकार बंधुओं ने पूछा कि अरे वो कुछ लोग कह रहे हैं कि आप तो भगवाकरण कर रहे शिक्षा में अरे मैं कह रहा हूँ शिक्षा में भी भगवाकरण होगा देश में भी भगवाकरण होगा जो अच्छा होगा वो होगा देश के लिए यदि अच्छा है तो वो जरूर होगा चाहे भगवाकरण हो चाहे संघवाद कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद 2004 में भाजपा द्वारा पहले से की गई आठ पुस्तकों के भगवाकरण को उलटने का प्रयास किया गया राजस्थान में बीजेपी सरकार ने कथित तौर पर 2016-17 के शैक्षणिक सत्र के लिए कक्षा एक से आठ तक उपयोग की जाने वाली 36 पाठ पुस्तकों के पुनर्मुद्रण के लिए 37 करोड़ रुपए खर्च किए एन e ने 2017 में बारहवीं कक्षा की राजनीतिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक भारत में स्वतंत्रता के बाद से राजनीति में दो विवादास्पद बदलाव किए थे इसमें प्रमुख रूप से 2002 के गुजरात दंगों को गुजरात में मुस्लिम विरोधी दंगों से गुजरात दंगों में बदल दिया गया था कर्नाटका बीजेपी सरकार ने कथित तौर पर 2017-18 शैक्षणिक सत्र के लिए नई पाठ्यपुस्तकों का आदेश दिया जिसे शिक्षाविदों और आलोचकों ने पाठ्यपुस्तकों का भगवाकरण करने का एक जबरदस्त प्रयास के रूप में वर्णित किया था कर्नाटक पाठ्यपुस्तक विवाद जून 2022 में पैदा हुआ जब कर्नाटक बीजेपी सरकार ने कर्नाटक में सरकारी स्कूल में उपयोग की जाने वाली पुस्तकों में परिवर्तन किया किसी भी देश के शिक्षा मंत्री को ये कहने में गौरव होना चाहिए कि हाँ हम भगवाकरण करना चाहते हैं भगवा इस देश की पहचान है भगवान के सामने सारा विश्व नतमस्तक होता है विवेकानंद भगवा ही पहन करके गए थे वो सूट पहन करके तो नहीं सारे विश्व को नतमस्तक करा सकते हैं तो हमको भगवाकरण करने में कौन सी आपत्ति है इसके विरोध स्वरूप चड्डी जलाओ अभियान शुरू हुआ जून 2022 में अंग्रेज की छात्र इकाई एन ने स्कूली पाठ्यपुस्तकों के भगवाकरण का विरोध किया एक प्रतीकात्मक विरोध के रूप में उन्होंने शिक्षा मंत्री बीसी नागेश के घर के बाहर एक अंडरवियर जला दिया उन्होंने आरएसएस के सदस्यों की वर्दी में शॉर्ट के समान खाकी शॉर्ट की एक जोड़ी में आग लगा दी और आज अगर कोई सच्चाई को बहाल करना चाहता है तो ये पाठ्य पुस्तकें चिल्लाती हैं इतिहास का सांप्रदायिक पुनर्लेखन कांग्रेस द्वारा 1976 में बयालीसवें संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था जिसका मतलब है भारत का कोई एक आधिकारिक राज्य धर्म नहीं है हर व्यक्ति को किसी भी धर्म के चुनाव प्रचार करने का अधिकार है सरकार को पक्ष में या किसी भी धर्म के खिलाफ दबाव नहीं करना चाहिए लेकिन भाजपा सरकार पाठ्य पुस्तकों के भगवाकरण द्वारा नई आने वाली पीढ़ी को सच्चाई से भ्रमित कर पूरे राष्ट्र के भगवाकरण की योजना बना रही है भाजपा सरकार को चाहिए कि पहले संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाए उसके बाद आगे की कार्यवाही करे धन्यवाद